নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্টাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে মোৰো ভাল আৰু প্ৰায় বহুত দিনে হৈ গ'ল মই চাগে ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ কোনো ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু তাকে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত মই এইখন শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইখন হৈছে এখন টেবল ক্লথ আৰু চাবচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় চাই পেলাই জনাব আৰু যদি চাই পেলাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে আজি মোৰ চেনেলত তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো কিমান সময় চালে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পালে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰকৈ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ